Хөрхмэн үнээр тутаж ойлон Зөв буруу амьдралд минь дэлсэн Өтхөргөө нэг сэтгэлийг минь зовоо Хасаггүй ходол хормаг хөглөө Хайр тутсан хүний амьдрал хавсроо Эцэж туйлдсан хүнд дарам төрсөн Эзний хайртай хүүхдүүд минь Эргэх дэлхийд ганцаараа гэж бүвээ Зүнийг хайгаш тэр танд олдом Зүнээс гойгаш тэр танд туслаа бодол мөн зүгчээгүй хийсэж бол болсон сэтгэл ганцхан амьдрал минь наврал ирэн нотна хүссэн ч хэсэг намайг халахлан хайсан ч хоосон газраас ирнэ 等念。